ここから始まる大阪ムーブメントようこそ大阪一び歩けば知らぬ間に何かが変わるお前の心こびりつくカモン大阪一大ムーブメント Sakka Murumet.